以清净身语意，一切便利尽无余，普贤行。 皆成一然，身心祝福皆充满，各依一切音声。 醉生庄严具，我以供养诸如来。醉生衣服，醉生香，莫想烧香云。 生皆心，身心一切三世佛，悉普贤行愿力，普遍供养诸如来。我昔所造诸 春。 菩提树妄想释放所有诸。 一切妙心皆成就，玉烛火也寂寞尽，世间道中得解脱。 力恒无尽，我常随顺诸众生，尽于未来一切劫，恒修普贤。 同修学，所有以我善知识，为我现世谱写。 是主。 脏，一尘终有尘舒畅，一茶又难思。 忆为中出现三世庄严刹，十方尘刹诸矛盾，我皆深入。 极州边身。 方便出为力，不能积寂菩提力，清净一切善业力，摧灭一切烦恼力，降伏。 住。 净诸无心海，圆满一切诸愿海，清净供养诸佛海，修行无倦境界海，三世一切。 精铺贤行，文殊师利住大愿，满彼是夜尽无余，未来季节恒无倦。我所修行无。 是诸佛所称叹，如是最深诸大愿，我今回向诸善根，为得普贤殊胜心，愿我临于命中。 除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。我即往生彼国已，现前成。 生。 众生即业烦恼尽，如是一切。 现大愿望，一念速即皆消灭。足行众累积荣色，相好智慧现圆满，诸魔外道不。 大树王，坐一相扶住魔中，常等正觉转发轮。 总手持偈言说，国宝为佛能正直，决定获生菩提道。若人诵此普贤愿，我说少分之善。 众生清净愿，我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生。